La carte. J'ai oublié la carte. Je me suis entraîné avec un Suédois qui s'appelle Tobias. Il va revenir là, il doit me filer son numéro. Euh, normalement, il a dit qu'il allait m'amener en scooter ce soir pour visiter un peu la ville. Et je trouve ça cool après mon entraînement, je me suis rendu dans le centre commercial juste à côté de chez moi pour m'acheter des fruits. L'avantage en Thaïlande, c'est qu'en matière de fruits, il y a beaucoup de choix. Et puis j'ai fait le tour du magasin et j'ai même essayé de me faire des copains. Yeah, yeah. Uh, uh, I don't know what it. I <laughs> yeah, I see. They cannot cook. bah, <laughs> good luck. Thank you. Bye bye, mate. il cherchait des lentilles partout en fait, donc j'ai essayé de l'aider, mais euh, on n'a pas trouvé. Après mes emplettes, je me suis calé dans la galerie marchande et j'ai mangé une salade végétarienne que j'ai payé 70 bahts, à peu près 1,93€. I peux <laughs> Let's go! quoi. C'est le genre de petit marché euh, super animé. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. C'est ici que s'achève le vlog du jour, j'espère que tu l'as apprécié. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, je te retrouve demain. Salut